En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para mejorar el mundo. Con este vídeo pretendemos convencer de que todos tenemos un papel importante. Tú, sí, tú. Es momento de levantarnos y cooperar. Es momento de reparar el daño que hemos causado. Debemos comenzar eliminando los prejuicios y la gran falta de reconocimiento legal hacia las personas, ya sea por su sexo, origen o raza, no debemos dejar a nadie al margen de la protección de las leyes y la justicia. Uno de cada cuatro nacimientos no es registrado oficialmente, privando a esa persona de dichos derechos. Debemos detener la corrupción. No conseguiremos avanzar si uno con 26 billones de dólares anuales son perdidos por culpa de la distribución de poder. En 2018, 68 millones de personas, un número mayor que la población del Reino Unido, huyeron de conflictos como refugiados. No había ocurrido nada igual en 60 años. Las guerras, los conflictos, los tenemos que parar. Gracias a la inteligencia artificial y nuestros conocimientos, con el uso de redes como Twitter podríamos saber dónde, cuándo y cómo va a ocurrir una revolución, permitiéndonos reaccionar. En zonas de derrumbamiento, de guerras y conflictos, somos capaces de encontrar personas en apuros mediante IA. Podemos salvar vidas. Gracias al proyecto U-Report logramos expresar nuestra opinión, comunicamos problemas en nuestras comunidades, informamos de posibles emergencias y lo que es más importante, se nos da voz para que los gobiernos nos escuchen. En 1943, Alan Turing, con menor tecnología que la actual, consiguió salvar miles de vidas, gracias a los conocimientos de los que disponía. Imaginad lo que podríamos lograr hoy en día. Uno de los 17 objetivos a cumplir es lograr paz, justicia y unas instituciones sólidas. Desde la informática debemos esforzarnos en ayudar a contribuir, mejorar y modernizar los sistemas informáticos de nuestras instituciones. Con esto podríamos ayudar, por ejemplo, a que se acelerasen los trámites judiciales y así ayudar a un montón de personas.